The notion of dilemma was very interesting for me in the context of Detroit, but also in the context of machines. What would machines decide in this kind of situations? まあ AI の作り手としてやっぱりいつかその人工知能が人間の手から離れて新しい生命体として自立してほしいというまあ 人型のものの影響を受けてしまうのは確かで何らかの形のまあ倫理基準というか我々一人一人の気持ちというか社会の中でのコンセンサスは持っておいた方がいいのかなという気はしています悩んでいるところではあります Very few people know that most orders on the financial markets are done by algorithm and AI but AI is just a tool it all depends on what we are going to do with it it can be something incredibly dangerous or it can be something absolutely fantastic it depends on what we're a going to do with it